Hello everyone. Okey, kali ini Osha nak berkongsi tentang Mary Kay Naturally bagaimana cara nak menggunakan exfoliating powder, nourishing oil dan juga air. Hmm, before we start, ni ni ni. Ah, <laughs> subscribe dulu my YouTube channel. Okey, kita mulakan ambil exfoliating powder. Tuangkan di atas tapak tangan Okey, macam ni. Okey, jangan banyak sangat. Kemudian, ambil nourishing oil dalam 2-3 titisan. Atau 4 pun boleh. Ambil air. Air pipe tau. Okey, make sure gunakan air pipe. Okey, kacau-kacau. Pancur-pancur. Okey, sehingga dia nampak macam creamy. Okey, sebab kita nak scrubkan muka. Okey. tu dia urut-urut pada wajah kita exfoliate kita kelupas kelupas eh <laughs> kelupaskan mengelupas kulit dengan lembut ha, untuk dia nampak sihat kulit kita rasa lembut rasa licin and then kita nak um, prepare kulit kita untuk langkah penjagaan kulit yang seterusnya. Ha, jadi sel kulit mati ni lah yang sebabkan wajah kita ni kelihatan kelam, kelihatan kusam. Yang paling best, naturally Mary Kay ni menggunakan 100% bahan asal semula jadi. Jadi bolehlah gunakan 2 hingga 3 kali seminggu atau sekali setiap hari ikut keperluan. Okay? Kalau macam ni, saya pakai sebelah malam. Alright. Urut-urut pada wajah. And the beauty part of uh, nourishing oil ni juga dia boleh jadikan kulit kita lembap tau. Ah, okey dah siap dah siap. Okey cuci tadi basuhkan dan lap kering wajah kita. Ha, macam itulah. More details, more info tentang American Naturally, Osha akan kongsikan dekat caption. Tengok bersih. Hmm, yay, success. Okey, siap dah untuk tidur. Selamat malam you all. <laughs> Jangan lupa untuk like, subscribe, comment dan jangan lupa untuk cuba Mary Kay naturally. I'll see you guys again on my next video. Bye. Take care guys.